Jeg har lavet et øh, etnografisk feltarbejde i en øh, folkeskole, i en øh, modtagerklasse øh, i, med børn fra alderen fra 7 til 9 år. Og nu har jeg en masse materiale, som jeg skal til at analysere. Det består af nogle noter, noget lydoptagelser og nogle fotos osv. Øhm, og jeg har et spørgsmål til dig, fordi jeg vil gerne øh, høre, om du kan hjælpe mig. Det er sådan, at jeg vil gerne lave den traditionelle analyse, som man, hvor man mest bruger sproget, man går via begreber, man øh, øh, laver kodning osv., osv., som man plejer at gøre i den etnografiske øh, metode. Øh, men derudover øh, vil jeg godt prøve nogle andre øh, metoder af. Og en af de metoder, jeg gerne vil bruge, det er, at jeg vil prøve at bruge min egen øh, krop, altså den her, som øh, analyseværktøj. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at jeg for eksempel kan bruge, øh, høre en lydoptagelse af nogle børn, der sidder og spiser øh, frugt, som det kalder det. Og i den her optagelse vil jeg så, ved at lytte til den optagelse ud i et, et stort rum, som jeg har adgang til, hvor jeg kan bevæge mig frit, så vil jeg filme mine bevægelser. Øh, og det jeg så bruger min krop til, det er en form for øh, analyseværktøj i den forstand, at jeg lytter til, hvad der foregår, og så bevæger jeg min krop i forhold til det, jeg hører. Øh, og rationalet eller grund til, at jeg vil gøre det her, det er, at jeg for det første er meget interesseret i bevægelse som fænomen, øh, og for det andet så tænker jeg, øh, der er hvis jeg starter allerede øh, analysen med at sætte begreber på og kodning og den slags, så er der mange ting, jeg misser. Så det vil jeg prøve, og mit spørgsmål til dig er så følgende. Har du kendskab til nogen øh, eksempler på nogen, øh, der har arbejdet på den her måde, altså at kombinere hvad skal man sige, bevægelse, måske dans, øh, koreografi, med øh, analyse af etnografiske data og den slags i den boldgade. Men øh, tak for det, og jeg kan også sige, at grunden til, at jeg så har valgt at stå her, det er, fordi jeg er ude i vinterbadet, og øh, jeg har lige været i sauna, jeg har det skønt, øh, det er snestorm, øh, men en lille point er selvfølgelig, at øh, hvad er det her med kroppen, og hvad kan jeg kroppen, og den slags. Men øh, tak fordi du lyttede og kiggede, eller øh, var forbi, og øh, jeg håber at høre fra dig. Tak for det. Hej. Og så vil jeg hoppe i vandet.